Yo te vi justo ahí, un 10 de abril, en Guayaquil. Nunca sentí algo así, ni lo viví cuando salí. Yeah. cuídate, cuídate, cuídate de mí, de mí, de mí, sí, sí, sí. Make me happy, happy, you need something, yeah, Dance for me, baby. Truly I miss Jay. Yo te vi. y tú a mí Hicimos clic, fue justo ahí. Me enloquecí. Enamorar, no sé qué es Enséñame de una vez Muéstrame qué debo hacer Resistir, no podré mm, Yo te vi happy